Московія, ви будете в задніце, щоб в задніце, щоб ви знали, щоб ви знали, що буде Московія буде в задніці. Україна е, такі газу дасть, що ви е, такого ще не, не ждали. А ми дамо. Ми дамо. У нас е, багато зброї, і нам і люди приїжджають, і ракети присилають. Усе нам у нас є. А ви, суки, будете в жопі. а це буде. Що ти там, що ти там нявкаєш, ти котеня? Що ти нявкаєш? У жопі будеш, у жопі, такої жопі, що як дасть газу до отказа, щоб ви, щоб ви падли цілі не Янукович, а зараз Україна можна. І нам багато допомагають республіки, усі допомагають. Турція, Франція. Англия, США, Прибалтика. Вам вам просто будет тупо стоять стоїть. блядь, дебил.